Всем hello, с вами Флэш Мура. На этом видеоролике мы построим корабль за 10 секунд, за 1 минут и за 10 минут, ребята. Заходите на мой дискорд сервер, поддерживайте, ребята, если хотите попасть в видеоролик. А мы начинаем. То есть, ребята, мы через 3 секунды начнем строить корабль за 10 секунд. Раз, два, три, начали! Мы сейчас будем строить корабль за 10 секунд. Уже начинается все. Так, Стоп, стоп, стоп, стоп, все, все, все, все, все. Так, все, не строим ничего, ребята. Сейчас я оцениваю ваши корабли. Так, что? Так, это корабль, а как будто это... А, понял, понял, понял. Да, идем в красный. Так, оцени оцениваем э, этот, постройку красного. То есть тика. Оцениваем постройку тика так. А, то есть вот так можно управлять. Понял, это, короче, вот такой корабль. Можно управлять как бы за 10 секунд. Это хорошо, ребята. Это очень хорошо. А теперь идем в команду черных. Так, а тут постройка, ребята. Тут постройка такой. Идем, идем, идем. Чем мне так сложно идти? Ребята, эта постройка просто крутой, ребята, смотрите, вот. У него тут есть вот такое, ребята. Просто круто, ребята. Просто круто. Ребята, а мы идем к следующему раунду, ребята. Так, идем к следующему раунду, ребята. Так, мне нравится постройка Катамро. Победил Катамро. Один балл ему. И Потому что, как бы, корабли... И, ребята, я думаю, за один минут хотя бы вот такой хороший немножко построить корабль. Ребята, убираем все свои блоки. Убираем блоки все. Тики, убирай блоки. Все, все, все. Ребята, на счет три начинаем. Раз, два, три, Начали! Ребята, я думаю, вы построите крутую постройку, крутой корабль, ребята. Ребята, не забудьте сделать одно. Заходите на мой дискорд-сервер, ребята. Там будем вместе играть. Если хотите попасть в видеоролик, заходите в дискорд-сервер, ребята мой. Ссылка в описании. А мы будем просто смотреть, как друзья строят крутой корабль, ребята как бы корабль идет хорошо. Ребята, вы можете построить немножко маленький, потому что за э, один минут вы не успеете большой корабль построить, ребята. Э, остались 15 секунд осталось, ребята. 15 секунд осталось. Так, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, все, ребята, стоп, стоп, стоп, стоп. А я смотрю, у кого корабль круче, ребята, у кого корабль круче. Так, <laughs> ну понимаю, так понимаю, что это корабль вот такой. Да, только я не успела это кресло поставить. Ребята, идем к красному. Оцениваем корабль Тика, ребята. Корабль Тика. Так, ребята, и у него... А, понял. Он построил корабль, но только какой-то четыреугольник квадратный. А, понял, на нем можно вот так ездить, да? Вот так вот так просто. Ребята, вот такой корабль утика, ребята, вот этот корабль утика. А теперь заходим в черный флаг, что построил Егор. Так, Посмотрю, что построил Егор, ребята. Я думаю, Егор построил очень крутой корабль, потому что я видел, что он уже построил крутой корабль, ребята. Так что смотрю, что он просто мега крутой, ребята. У него три мотора, э, с, которого я, с которого я могу ездить, ребята. Так что так. Он даже поставил все криво, ребята, чтобы было удобно. У него, он поставил мотор, чтобы вот так можно было управлять. То есть включите моторы, ребята. Ребята две кресло и три мотора. То есть это мега крутой, э, мега крутая лодка, ребята. И а также тут есть вот такое кресло водителя, ребята, э, как бы похоже на лодку, э, похоже на лодку, ну как мы будем использовать его. Эта лодка просто крутой, ребята. А мы погнали к третьему, последнему раунду. Этот балл я даю Егору, потому что он построил очень красивый корабль. Маленький, но очень красивый, ребята. Так что мы идем к следующему раунду. Я думаю, вы построите просто офигенный, крутой корабль, ребята. Который очень крутой, ребята. Так что убираем все блоки, ребята. А мы будем сейчас начинать все это, ребята. Мы будем начинать постройку за 10 минут. Убрали блоки уже, ребята, все, да? Теперь, ребята, просто сейчас будем начинать. Постойте, ребята. Так, на счет три. Раз, два, три. Начали. Стоп, ребята, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Все, ребята, мы окончили бой. Это последний раунд, ребята. А мы посмотрим, что происходит у игроков, ребята. Так, корабль, корабль, яхта, ребята. Вот такие вот. А прикиньте, если бы вот сюда, ну, из проводов вот так можно было сделать, смотрите. Ребята, вот так можно было бы соединить это было бы вообще, вообще круто. Вот так, как бы у кораблей бывают такие вот такие веревки, понимаете, ребята? И еще есть тут бомба. Вот так можно стрелять. Ой, мой <laughs> Улетел в космос. Еще, еще раз хочу, ребята. Я, я еще раз хочу так. Давай, давай. Улети. А, не, не получилось. Давай. еще ребята. Как мне это нравится, ребята. Как же это мне нравится улететь в космос. Ребята, заходим вот сюда. Это как бы мини такой арена тут есть, ребята, как бы. А мы заходим к флагу красного, как бы. Будем оценивать его работу. Так, вот мы на красном команде. Теперь мы оцениваем постройку Тики, ребята. А Тики что построил, ребята? Тики построил яхту. Тики построил яхту, только вот... Только вот не могу зайти, конечно, немножко. Вот немножко не могу зайти. Минуточка. Так. Так, мне надо как-то зайти сюда. Я знаю, что делать. Все, все, Тики. Если уж вот сам можешь сесть. Я сюда зайду. И вот, ребята, вот такой яхта. Только минус в том, ребят, ребята. Тики, минус в том, что ты сделал, э, ну, не сделал проход, чтобы я мог пройти сюда. Ну, не только я, может, ты будешь кататься, не знаю. Но все равно надо было сделать проход. Но, ребят, но, но, Тики, Тики, слушай, яхта просто крутой, ребята. Я, я, ребята, яхта крутой, Тики, яхта крутой, все, и Просто, ребята, просто, просто крутая яхта, ребята. Так что мы идем к черным. Так, чё? О, все, ребята, это просто капец. Смотрите, какой огроменный. Еще конфету просто встречает миллиард, триллиард конфет меня. Так, идем, идем и идем. Ё-моё, ребята, яхта просто крутой. Яхта просто... Яхта просто крутая, ребята. Смотрите, крутая яхта. Тут можно садиться вот сюда. Трон... Ой, вот, вот, вот, вот это для королей, ребята. Да. Мне нравится, просто нравится, ребята. Тут есть первое и второе место. Тут есть все, тут постройки крутые. Тут есть все, даже есть вот тут. Можно зайти вот так вот, посмотрите. Вот зашел, сидишь, управляешь, еще что ну. Ничего, ребята. Вот еще вот этот есть. Вот этот, который стреляет. Ой, <laughs> сам себя поймал. Сам себя поймал. Конечно, бывает и, и нет. Так, вот так можно. Я, я, вот и, я люблю стрелять, ребята. Я люблю из пушек стрелять. Я очень люблю из пушек стрелять. Ребята, я могу вот так сделать. О-хо-хо, в космос просто. Просто в космос, ребят. Мне это по душе, так что мне очень я люблю летать по космосу. Вот так смотреть. Все, все, но я сел. То есть, а, понял, это вот так. Ой, все случилось, все случилось, ребята улетел в космос. Ну, как бы это мне нравится. Так, ребята, я хочу показать одно, что, что я понял, что надо делать. Вот так, смотрите. Вот так сидим, направляем на кого-то и стреляем. Ребята, идея топовая, так что я отдаю этот балл Егору. На этом видеоролике побеждает Егор, ребята. Так, э, Егор побеждает, ребята. Так что, ребята, Егор победил. С вами был я, Флэшинг Бро. И всем Флэшинг Бро. Adiós.